¿Qué tal si cuando pensamos en venir a este país, pensamos en cómo podemos compartir lo mejor de nosotros? significa integrante da associação do Adalu? O Adalu, ele veio como algo assim muito poderoso é, na minha vida devido à imigração. Que é tem o intuito de promover, de integrar as culturas aqui na Suíça. E daí nasce o Solar. Ein grosses Schritt, dass ich wieder un Kontakt mit meiner Kultur habe, mit meinen Rhythmen, mit der brasilianischen Freude. Solar Nacht es también una apuesta de decirle a la sociedad suiza hay otra Latinoamérica. Hay otros artistas que están haciendo cosas contra ese sistema patriarcal, antisexistas, eh, pensando en la ancestralidad, en la conexión con la tierra, en el respeto a la naturaleza, en el respeto al otro. ist ein Festival, es ist wirklich für die ganze Welt. Es ist jeder willkommen. Wir versuchen auch in der Schweiz die Integration ein bisschen zu fördern. Wir haben viele verschiedene Musiker eingeladen, es hat für jeden etwas. Ähm, wir freuen uns sehr und ich hoffe, dass es euch wird gefallen. Están super invitados a venir, a compartir y a conocer la otra Latinoamérica que existe. Que a gente traz na única noite é, vertentes rítmicas e geograficamente distintos, porém provém da mesma raiz, né, da mãe terra. Mamato.